share together. लोग भले ही सलमान खान की फिल्म रेस थ्री को लेकर कितना ही मजाक बनाए लेकिन सच तो ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है जी हाँ इस फिल्म ने अब 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है वो भी महज चार दिनों में इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट करके दी है रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है